нұрбек артыңа әрі келші уағалейкум қандайсың жақсы жақсы тұрғаннан ергейіп отырдым эле жалаң курагыр эчки экен келген бул жаңы машина алган турбайбы соныкі машинасы иә жаңағы машинада жаңағы Nissan Toyota деген машинада Nissan Toyota деген ұшыл ба ұшы да чат деген машина екен а жаңағы отыз төртінші кузов же отыз бір е бұларды айырмайлаймын мен и не беттеріңіз мояқтарыңыз шешіп кішкене қызарып тытылып қалған руслан аке иә орибо э не болды е нұрбек сен аялың бар ә үйлөнгөнсүң бала чакаң бар туурабы сен деле үй бүлөлүүсүң ооба анан эмне анан мага бойдоктордун суроосун берип атасың түшүндүм түшүнүктүү рустам түшүндүм а неме көп жыл болуп калды э жеңем менен жашаганыңызга канча жыл болуп калды өзү общий канча болуп калды жеңең менен жашаганыма жеңеңден айтысы боюнча бир он жыл эле болду да мага кырк жылдай сезилип кетти көнүп кетесиз эми руслан аке каяктан келе атасың тиги кокуш жактан келаткам өйдө жактан кокуштукунда бозоок бар бекен сүзүп турбу бар болуш керек жүрчү барып одичи күлөлүчү